Что парни, заняться не помню, что ли? Что а? Ну дебилы, что с нас взять-то? Хули, в ну, натуре заебали нахуй. Каждый день какой долбоеб на месте, блядь, слушай, а? Хуи, блядь, России Слезайте давай. Готовлено. Ебать, урод, блядь. Как бы пизды, бы сейчас дал с удовольствием, блядь. На, фотографируй. Да если это... Гантона, блядь, смотри, как похож, блядь. И все. Смотри, хотя бы Ты сейчас разоткнулся, ты висел, да, вот так? Да не висел, я сидел туда. Я вот. ноги чисто высадил. Вот смотри, вот не дай бог туда тут ебанулся. Так мы даже выше этого Блядь, какая разница? Вы на самой высотке были, блядь. Так там же это зашли бор. Какая разница, нахуя лезть туда, блядь? Еще, блядь, совсем тут ебнутые, блядь. <laughs> Блядь, мы заебали, нахуй. Дело в том, что планы на будущее у вас уже меняются. Понимаешь? После армии, после армии, тебя уже нормальное предприятие не возьмут работать. Вы себе судьбу портите, ребята. когда вы станете взрослыми и будете работать грузчиками, вы вспомните вот, то самое. И не знаю, какие выводы сделаете. Да никаких. А сколько лет вам? 19. 17 лет, помните.